encontrar um jeito de esquecer as coisas que eu não consegui dizer, as frases jogadas, palavras cruzadas, me lembro do sorriso que eu